आज तक इस जगत ने राम की उदारता देखी है अब ये निष्ठुर सागर देखेगा राम का कोप समय आने पर मेरी सीख only option. मेरे युद्ध में उतरने का समय आ गया है मेरे होते हुए आप युद्ध करेंगे भैया केश दशानंद जो एक बार संकल्प कर ले उसे पूरा करके ही रहता है